Kaixo otxondo mendatean egin genuen bart lo eta hortxe ekin diogu etapari. Iñaki nirekin etorri da, oinezean. Peio mendiko bizikletarekin zijoan. Egun freskoa geneukan. Fresko, baina eguzkitzu. Atzoko euribarik. Presabarik ekin diogu egunari. Atzoko lanak amaitzea beste asmobarik. barik ze akordatzen atzokoarekin, ez da? Planak pikutera bidalin nituen. Hori kilometro gehiago egitea tokatzen zitzaidan, eta ez neukan bat ere gogorik. Naikoa neukan, eta erdiarekin, ordura arte egindakoarekin. Blai egindan nengoen, eta ez neukan gogorik. Eta kitxo, esaten nizuen naita hartu nuela erabakia, kontzienteki, ondo zegoela, gidoia alboan usteak baina hain batzuetan erabaki bat hartu eta gauza bat ahoskatzen dugun arren gure buru barruan ahots bai, bai, bai. txiki batek kontrakoa esaten jarraitzen digu. Ni ni ni ni ni eta gure burua torturatzera iritsi gaitezke. Esklerosian izkoitza gaitz autoimune bada. Nire sistema immunitarioak nire mielinari erasotzen dio. Hau da, ni neu naiz nire burua erasotzen duena, gutxi gora bera. Gaitza lotzen dut nire buruarekin oso gogorra izatearekin. Maiz tratatu izan dut nire burua sakarki. Ni neu izaten naiz nire burua zorrotzen hartzen duena. Fiskal, epaile eta kartzela zain. Oitura txarrori hori ez da guztiz desagertu, baina azken aldian betu eginda. Nire buruarekin malguagoa eta barkaberagoa izaten ikasten ari naiz nire esku dauden kontuen ardurak hartu bai, ahaldu dan ondoen egin gauzak, baina autotortura barik. Eta horrela, hobeto bizitzen naizela uste dut, bizitzeko beste modu bada, berriz jaiotzearen pare, beno, akaso gehiago esatea da hori. Erori eta berrez jaiki. Bizitzarako genuzkan planak hausten direnean ematen du dena amaitu dela. Jada, Ez duela piparrik balio gure bizitzak, eta ez dauka zertan horrela izan. Gertatzen diren zenbait gauza ez daude nire kontrolpean. Nola erantzuten dudan nahien aurrean, bai ordea. Barkatuko dira zuea usnarketa, baina bidaia bat, baino momentu aproposagorik horrelako gauzetan pentsatzeko, ezta? da? Otxondotik gorramendi alderanzko norabidearekin ekin diogu, baina azkar xamar ipar iparralderantz hartu dugu aritzakun misterio txua inguratuz. Eguraldia lagun, jaieguna izanik, iztari mordoska zegoen gainetan. Haietako batek esan digu kontuz ibiltzeko. De dio, armak haiek dituzte eta kontuz guibili behar gara, serio? Paralelismo bat edo beste otu zaizkit, baina niretzat gordeko ditut. Eta ez da gaurko kontakizun honetan niretzat gordeko dudan gauza bakarra. Arkaitzkano no, parafraseatuz, gertatu, baina esaten ez diren gauzak. Fijatu zaitezte, nire ezkerrego ipormasailean, ez dut besterik esango. Enpin, gertatzen diren gauzak. Tarte txiki bat ez jerre amarri bilbidetik joan ostean asfaltozko bidea hartu dugu. Txo, kotxean igo daiteke barren mendito entorrera Tira, bakoitzak ahal eta nahi duen moruan. Eta hortxe, hartza mendi, zazpi bideiko laugarren tontorra. Elurra egin zuen atzo eta pirinioak zurituta ikusi ditugu tontorretik. Zeinen ikuspegi ederra zegoen. Tontorrean, irurok elkarrekin egon gara. Baina hortik aurrera peio txondora itzuli da, eta inaki eta biok beheranzko bidea hartu dugu. Ez gara isilik egotekoak, ez bata eta ez bestea, eta berriketan egin ditugu bidarrai alderantz genituen 6 6 kilometroak. Oh, bai ondo, eh? Belar eta garosaiak hasieran, arrotutako lurgorri bideak ondoren, Zeran entzuten den errekia, eh? basoak pasa ostean, larre berde, etxe zuri, teiagorriak. Jendarme autorik ez dugu ikusi, bidarraira iristean. Erlojuan gordetan neukan ibilbideak, etxeak hasten diren inguruan zuen amaiera, baina utikan. Sentsazio ona gusten dizkit eta pa honek. Minak ez dira guztiz joan, baina azken bi etapetan hogei kilometro eskase egin izana ondo etorri zait atxeden egunak ez dira izan, baina maila jetxita aproposak izan dira hanketako enbarazua arintzeko. Hoi kilometro eskaz izan dira eta apenas igo ditugu zazpirun da irurogeita mazortzi metro positibo. Nobilia zubiaren alboan amaitu dugu gaurko etapa. Bihar beste etapa bat, zazpi bidaia honetako zazpigarren etapa ekingo dut bidarraitik bertatik. Bitartean, aio! eta eskerrik asko horregotearen, bezarkada estu bat.